が渦中にいるのは間違いありませんなるほどそれが貴様の正義か The wheel of fate is turning Rebel 1 action を断つそれこそが我が使命 l e v 2逃がしません 一撃で土くれに 様の出る幕はない